terentung Dia ya, ya. menoncang gua ni patung Let's rip into Kuala Loko Tarik nafas and then hit that bando Nah gua mula rentung Dia ya, menoncang gua ni patung Let's rip into Kuala Loko Tarik nafas and then hit that bando Hit that bando Too many shit macam nasi campur We close together and bukannya solo Pelahai macam kami ni superhero Superhero Yeah I know Rasa sedap bertalih sentuh Roll that green and kita pancung Inhale sampai rasa dekat Bandung Got that pop But I smoke Thirsty throat so We take coke Feeling like jam Kena joke Shopping spree gua dah mula rentung ya, ya. Termenung cang gua ni patung Let's repeat to Kuala Loco Tarik fast and then hit that bando Nah gua dah mula rentung Termenung cang gua ni patung Let's repeat to Kuala Loko, Tarik nafas and then hit that bando ya, Rasa macam aku nak fly high Ford So bye bye I say hi Bila dah lost Jadi jangan shy shy Mamai Bila bangun tidur Rasa macam mimpi Apa dah jadi Semua kat sini Take sambil rasa dulu Baru kau tahu Pelah berat aku tak tahu Masih kat situ Temen macam nampak hantu Apa kau tahu Perkena dulu Yeah ya.